ආයිබෝන් යාලුවනේ AGK ටෙක් YouTube channel එක විතින් අද මම ඔබට ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ කාබන් සර්වර් බටුවගාව සිදු කරගන්නා ආකාරය පිළිබඳ ඉතාමත් වටිනා වීඩියෝවක්. ඉතින් ඔබත් AGK channel YouTube channel එක subscribe කර නොමැතිනම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඉතින් මේ බටුවගාව සඳහා යොදාගත් පස් මිශ්‍රණය කොම්පෝස්ට් සමග මතු පිට පස් එකට එක ආකාරයෙන් යොදාගෙන සකසාගත් පාත් තුළ මේ බටුපැල ඉන්දවා තිබෙනවා මේ අවස්ථාවේදී ඔබට දක්නට ලැබෙන සති දෙකක් පමණ ගිය තැන බටු වගාව සාර්ථකව ආකාරයෙන් කිසිම ලෙඩක් රෝග දුරා ලෙඩක් රෝගයක් නැතුව ඉතාමත් හොඳින් වර්ධනය වීගෙන එන ආකාරය ඉතින් ඔබ මේ තියෙන්නේ සති තුනක් පමණ ගිය තැන එම බටු වගාව ඉතින් මෙයට විශේෂයෙන්ම සෑදෙන පත්‍ර මැලවීමේ රෝගය, ඒ වගේම මුල් කුණු වීමේ රෝගය, ඒ වගේම අද විදින කණු ආගේ රෝගය දක්නට ලැබෙනවා. ඉතින් මේ පත්‍ර කුඩා කුමින් ආහාරයට අරගෙන තිබෙන ආකාරයෙන් නමුත් මේ කිසිම වස විසත් තොරව කෘෂි රසායනික යොදන්නම තියෙන නිසා මේ පත්‍ර කුඩා සතුන් ආහාරයට අරගෙන තිබෙන ආකාරය මේ තිබෙන මාසයක් එකහමාරක් විතර ගිය බටු වගාව මේ අවස්ථාවේ ඵල දරණ ගස් මේ අවස්ථාවේදී දක්නට ලැබෙනවා මම ඔබට පෙන්වන්නම් මේ පුංචි මල් මේ ගස්වල හටගෙන තිබෙන ආකාරය මෙන්න මේ ආකාරයේ දම්පාට පුංචි මලක් හටගන්නේ ඉතින් මේ මල දවස් දෙක කීපේ වැටි ඒ ස්ථානයේ පුංචිම පුංචි ගෙඩියක් හට ගන්නවා. ඔබට මෙම දකින්න ලැබෙන්නේ එම පුංචි මල් හටගෙන එම මලින් පුංචි ගෙඩි හට ගන්න තිබෙන ආකාරය මෙන්න මේ ආකාරයේ චූටි ගිරි පොඩි කාලෙදී ඊන්පසු ක්‍රමයෙන් එයා ලොකු වීගෙන යනවා මෙන්න මේ විදිහට මේ තියෙන මදක් ලොකු ආකාරයේ ගිඩියක් ඉතින් මේ මේට ප්‍රධානම රෝගකාරකය ලෙස මම ඔබට ඉදිරිපත් කරේ මේ කඳ විදින පණුවාගේ හානිය මේට කෘෂි රසායනික කිසිවක් යොදා නොමැතිව මේ දලු කඩා ඉවත් කර එම හානිය නතර නවත්තන්න පුළුවන් නැත්නම් කොහොම නිස්කාරකයේ වැගි ද්‍රව්‍යයක් පත්‍ර වලින් සකසාගත් ද්‍රව්‍ය කිසිමේ මෙයලා පාලනය කරගන්න පුළුවන් පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයේ කරටි කඩම් වැටෙනවා ඒ පණුවාගේ හානිය නිසා අපි මම දැන් ඔබට පෙන්නන මේ පණුවාගේ හානියට සිදු වී ස්ථානය මෙන්න මේ ස්ථානය තමා පණුවාගේ හානිය සිදු වූ ස්ථානය අපි දැන් බලමු මේ පලා මේ තුල මෙන්න මේ ආකාරයේ පණුවෙක් මේ තුල සිටිනවා. ඉතින් මේ පණුවා මේට හානි